ce projet mérite vraiment de voir le jour. C'est la façon que MM veut venir en aide à ses sœurs. Un projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs années. Elle nous a déjà donné trois magnifiques chansons. Euh, la musique de MM vient beaucoup me chercher. Euh, on n'est plus dans le rock punk de, Blue Oil. On est maintenant dans du rock de femmes éthérique, très féminin. Ce projet mérite vraiment de voir le jour. Le projet mérite définitivement votre support.